Ποιο είναι το μήνυμα που έχετε να απευθύνετε στους Γερμανούς που συγκεντρώνονται αύριο, μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και ενδιαφέρονται να μάθουν για την ιστορία του διστόμου αλλά και την, τη γενικότερη ζημιά που έγινε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της γερμανικής κατοχής βεβαίως. Ένα μήνυμα ειρήνης. Δεν θέλουμε και δεν λογαριάζουμε ότι είναι ένοχος ο σημερινός γερμανικός λαός για τα εγκλήματα τα οποία διέπραξε το Τρίτο Ράιχ εναντίον της Ελλάδας. Και αντίθετα θέλουμε την ανάπτυξη της εφηλίας ανάμεσα στους δύο λαούς. Αλλά οι γερμανικές κυβερνήσεις έχουν υποχρέωση να αποκαταστήσουν ένα τεράστιο ηθικό, πολιτικό και οικονομικό χρέος απέναντι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το μοναδικό έθνος στον κόσμο όπου κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και όταν τελείωσε, έχει χάσει ένα μεγάλο αριθμό του πληθυσμού της. Κανένα άλλο έθνος στον κόσμο, όταν τελείωσε ο πόλεμος, δεν είχε λιγότερο πληθυσμό. Μόνο η Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα ήταν ολόκληρη ένα ολοκαύτωμα. Δεν είναι μονάχα τα 100 ολοκαυτώματα όπως το δίστομο, τα καλάβριδα, το κομμένο, η βιάνους η Κάντανος, εκατό ολοκαυτώματα. Είναι ολόκληρη η Ελλάδα ένα ολοκαύτωμα. Και γι' αυτό το λόγο και για μια αναγνώριση του γεγονότος ότι η Ελλάδα υπήρξε η μοναδική χώρα που κατέριψε το αίτητο του άξονα με το έπος 40-41, η οποία ανέτρεψε τα σχέδια του Χίτλερ με την αντίστασή της στα μακεδονοθρακικά σύνορα και στην Κρήτη και είναι η χώρα που καθήλωσε 12 επίλεκτες γερμανικές μεραρχίες εδώ στον τόπο, άρα συνέβαλε στην αποκατάσταση σήμερα της, της ήττας του ναζισμού και της αποκατάστασης μιας μορφής δημοκρατίας και του γεγονότος ότι αν σήμερα στη Γερμανία δεν έχουν ναζισμό οφείλεται και στον αγώνα και στην πάλη του ελληνικού λαού ζητάει μία δικαίωση. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας πολιτισμός που έχει αναπτυχθεί στη Γερμανία και ένας πολιτισμός που έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Μπορεί αυτοί οι δυο πολιτισμοί να αποτελέσουν τα βάθρα μιας γέφυρας που θα αναπτύξουν την πολιτισμένη Ευρώπη. Όχι μια Ευρώπη που θα ανοίγει σε ένα έθνος, μια Ευρώπη που θα ανοίγει στους ίδιους τους Ευρωπαίους. Ο Γκέτ, ο Μπαχ, ο Μπρέχτ, ο Στράους. Για να μην αναφέρω τους Έλληνες, μαζί με όλη την πλειάδα των Ελλήνων διανοουμένων, της αρχαιότητας και της σημερινής, μπορεί να αποτελέσουν τα βάθρα που θα στηριχθεί η Ευρώπη των λαών, η Ευρώπη των πολιτισμών, η Ευρώπη της δημοκρατίας και όχι η Ευρώπη των μονοπωλίων και η Ευρώπη του χρήματος.